працюючи над собою. Всі ми змінюємося. Хтось змінюється заради шаленого кохання, хтось заради мрії свого життя. А хтось заради самого життя. дехто змінюється просто заради розваги. Хтось змінюється заради себе, а хтось заради інших. Ельдорадо змінюється для того, щоб ви могли змінювати життя на краще. Ельдорадо найнижча ціна зараз сервіс назавжди.